É, gente, como você vê tão perto de Warden é difícil. Olha a situação do Warden. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Sou homem, puta! Ah! Não venha não, que eu...